Cześć Semigers, witajcie w kolejnym odcinku Semilak TV. Tym razem przedstawimy Wam wszystkie pyłki Semi Flash oraz topy kamelony No Wipe. Pokażemy jak je zaaplikować oraz zaprezentujemy Wam stylizacje, które łatwo odwzorujecie. Top Camelon No Wipe nada Waszym stylizacjom niesamowite wykończenie. Dzięki nim uzyskacie perłowy lub brokatowy efekt kameleona. Tworząc te produkty, inspirowaliśmy się różnymi kamieniami świata. Znajdziecie zatem tutaj różne odcienie zieleni, złota, bordo czy fioletu. Ich konsystencja zbliżona jest do klasycznego topu No Wipe. Są to produkty transparentne, a w zależności od tego, na jaki kolor bazowy je nałożymy, uzyskamy różne efekty. Teraz pokażemy Wam, jak prosto aplikować te produkty. Topy Camelon No Wipe stanowią wykończenie manikir hybrydowego, dlatego aplikujemy je na ostatnią warstwę utwardzonego koloru. Dla najpełniejszego wydobycia ich barwy rekomendujemy aplikować je na kolory ciemne, najlepiej na Similac 031 Black Diamond. Wykorzystujemy dziś Top Camelon No Wipe numer 606 aplikujemy cienką warstwę i pamiętamy o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Następnie utwardzamy top w lampie i gotowe. Topy Camelon No Wipe nie wymagają przemywania cleanerem topy o numerach 605, 606, 607, 608 i 609 posiadają brokatowe drobiny, a zaaplikowane na jasne kolory, w naszym przypadku na Semilak 001 Strong White, dają piękną poświatę. Teraz na planszy widzicie czasy utwardzania tych produktów w naszych lampach. Zobaczcie też, jakie piękne stylizacje można z nimi stworzyć. Dziewczyny, teraz mała przerwa na konkurs. Zasubskrybujcie nasz kanał oraz napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem, co rozumiecie pod hasłem Kobieta zmienną jest. Trzy najlepsze prace nagrodzimy trzema topami Kameleon oraz trzema pyłkami semi Z pyłkami Flash uzyskacie inne efekty wykończenia niż topami Kameleon No Wipe, są to efekty metaliczne, efekty kameleon oraz efekt holo. Teraz zaprezentujemy Wam, jak prosta jest aplikacja naszych pyłków. Wykonaj standardowy manikier hybrydowy na odpowiednio przygotowaną płytkę paznokcia, zaaplikuj Semilac Base, następnie dwie warstwy koloru, a na końcu topną wipe. Pyłki aplikujemy na utwardzony Top No Wipe lub kolor 031 Black Diamond, ponieważ jest to jedyny kolor, który nie pozostawia lepkiej warstwy i gwarantuje idealny efekt wykończenia pyłkiem, tak samo jak Top No Wipe. Na utwardzony Top No Wipe lub kolor 031 Black Diamond delikatnie wetrzyj pyłek aplikatorem. My tutaj używamy Semilac Silicon Brush 1 pyłki semi o numerach 07, 08 oraz 09 aplikujemy za pomocą semistika. Nadmiar pyłku usuń pędzelkiem, miotełką lub szczoteczką z miękkim włosiem. Nałóż ponownie dwie warstwy Top No Wipe i utwardź każdorazowo w lampie. Przy aplikacji Semi Flash szczególnie ważne jest zabezpieczenie wolnego brzegu paznokcia, aby pyłek nie odpryskiwał. Pyłki powinniśmy aplikować bezpośrednio po utwardzeniu koloru czarnego lub topu No Wipe. Należy przestrzegać czasów utwardzenia koloru czarnego 0.31 oraz topu No Wipe. Gwarantuje to trwałość efektu. Teraz pokażemy Wam bardzo łatwą stylizację, którą w prosty sposób możecie odwzorować. Aplikujemy krople topu No Wipe na holder. Następnie przy użyciu sondy Semilac Dotting Tool 1 delikatnymi i pewnymi ruchami nanosimy drobne łezki na utwardzony i zabezpieczony wcześniej pyłek semiflash. Całość utwardzamy. Jak widzicie jest to proste, ale efektowne zdobienie. Semiflash Metallic to drobny pyłek, który w mgnieniu oka zamieni Twoją stylizację w idealną lustrzaną taflę. Polecamy Wam zabawę tym pyłkiem i aplikowanie go na różne kolory. Na pewno będziecie zadowolone z milionów efektów. Naszym pyłkiem możecie też uzyskać efekt różowego złota, tzw. Tak rose gold. Wystarczy go zaaplikować na różowe kolory. Teraz widzicie stylizację z wykorzystaniem pyłku Semi Flash Mirror Blue Dragonfly. Jest to połączenie fioletu oraz granatu. Pokażemy Wam teraz stylizację z wykorzystaniem naszych pyłków Semiflash semi Semiflash Cameleon B Mystery mieni się odcieniami żółtego i złotego. Semiflash Cameleon Violet Shell charakteryzuje się wieloma odcieniami fioletu. Semiflash Cameleon Green Venom to bogactwo zielonej barwy z wyraźnie złotą poświatą. Efekt kamelona gwarantuje także przebijanie się granatu. Semi Flash Camelon Amazing Frog to różne odcienie zieleni wzbogacone intrygującym granatem i głębią fioletu. Semi Flash Camelon Purple Viper to mocny odcień fioletu przechodzący w róż z domieszką złota. Semi Flash Camelon Antique Cicada czaruje mnogością odcieni fioletu, zieleni i złota. Wisienką na torcie jest efekt holo, czyli semi-flash holo instinct. To holograficzny efekt uzyskany dzięki miliardom malutkich drobinek. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Jak widzicie, pyłki semi-flash oraz stopy kamelony No Wipe zaskakuje milionami efektów. Wrzucajcie swoje prace na Instagrama z hashtagiem Nails oraz Semilak. Z chęcią je zobaczymy. A jeśli nasz filmik Wam się podobał, koniecznie dajcie nam kciuka w górę i pamiętajcie o konkursie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.